la casa कहानी कविता रास्ता मैं अज्ञात अभ्यात अदृश्य टूटे साथ सा मैं जैसे आई ना तोड़ोगे तो मैं काट सा तुम मुझको जानते मैं हीरे की खान सा मुझको ना पूछ मैं कौन पूछ कुत्ते को मर्द को मूछ कहा से आई ये कला हुनर ये दर्द बूझ इन्हें क्या पता खून पसीना क्या तरफ क्या होती भूख फोकट का खाते पीते दारू ना के पे देते मूत मैं सिद्धांत में संसद से करूँ अंत ना बोलू झूठ जीने में चाहता था वही गए हैं मुझसे रूट मैं बेगुना निर्दोष क्या दो बेगुनाई का सबूत ना किसी वास्ता चुना रास्ता दुनिया निकला अपना वजूद मैं शांति समानता सच्चाई की तलाश में ये भूखे नंगे भेड़िए पैसर हवस की प्यास में कट जाएगी कल रात आएंगे सवेरे में सांस में ये मैंने के तय कहते अपने मुंह से क्यों वफादार हूँ पर कुत्ता नहीं चलाक हूँ पर लोमड़ी नहीं खामोश पर कमजोर नहीं मेरी सोच पे किसका जोर नहीं मैं बोल डंकी की चोट पे ना तोल मुझे नोट से मैं बात नहीं करना चाहता तुम जैसा से करना है तो करो मेरे चोट से सीने में धुआ हाँ आंखों में कुआ हाँ नादा ने जिल को किसी ने नहीं छुआ हाँ लगाए सब दाव पे खेला जिंदगी से जुआ हाँ जब अपने दगा दिया तो बहुत दर्द हुआ हाँ पर कैसे छोड़ देता ये रुख में कैसे मोड़ देता खुद से झूठ कैसे बोल देता ये सपने कैसे तोड़ देता हाँ मुझसे भी ज्यादा भरोसा करते मुझ पे मेरे चाहने वाले तुम ही बताओ ये भरोसा कैसे तोड़ देता बोल भाई क्या कमी थी तुझे सब दिया जो तूने कहा आखिर मुन मैंने सब मान लिया कहा गया भरोसा कुछ सोच में तूने जहर खोल दिया कीमती अनमोल सफल कैसे तूने तोड़ दिया काश तू मुझे बोलता मैं तेरे लिए दिल को खोलता मेरे दिल को जला के तेरे दिल को एक दफा बोलता मैं जीता मरता या खुद को मारता ये झूठा सपना हो मेरे भाई काश तो ऐसा ना करता नतीजा पहले से ज्यादा जख्मी घायल खुखार में मैं फिर रहा हूँ जैसे शेर शिकार की फिराक में मैं चाहता था छाओ पर दुनिया ने झोंका मुझे आग में मैं जैसा भी ठीक हूँ मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे बचपन में नादान आंखों से देखा एक ख्वाब था माँ बाप थे साथ में मेरे हाथ में उनका हाथ था घर गाड़ी खुशियाँ और पैसा बेहिसाब था पर जाना जब जीवन की सच्चाई ये जीवन लगता श्राप सा ये काली रातें चुपते काटे सन्नाटे चिल्लाते थे रोता था खामोशी में जब वो किसे याद आते थे अंधेरों से लगता था डर या अंधेरे डराते थे पर सफर रखना था जारी से चल दिया अंधेरे से हाथ मिला के कुछ लोग यहाँ पे मेरे जैसा बनना चाहते कुछ लोग यहाँ पे मेरी खुशियों में जुमना चाहते कुछ लोग मुझे पीछे डुबा के मारना चाहते कुछ लोग मेरे हाथों को चुनना चाहते मर जाऊंगा लड़ते लड़ते मानूंगा ना हार में जीवन लगान तो आमिर खान में जितने भी भाई उन सबको सलाम है boom two nine dope mafia एक ही नाम है अलग दास्ता कहानी कविता रास्ता मैं अज्ञात अपघात अदृश्य टूटे साथ सा मैं जैसे आई न तोड़ो तो में काट सा तुम मुझको जानते में हीरे की खान सा मुझको ना पूछ मैं कौन पूछ कुत्ते को मरद को मूछ कहा से आई ये कला हुनर ये दर्द सूझ बूझ इन्हें क्या पता खून पसीना क्या तरफ क्या होती भूख फोकट का खाते पीते दारू ना के पी देते मूत यो Don't you know hip hop city real shit dope mafia yeah Rest in peace, Weezy. Weezy. Forever you will be blessed.